sí, sí, sí, sí. sí. Eso le pasaba como. Señores, buena noticia. Se acabó de estar aquí amojamado y con el culo atornillado al asiento y haciendo el tonto. Voy apuntado a la carrera de mi club. Tenemos que empezar a entrenar ya. Vea, si eso empezamos a entrenar mañana. Mañana ni que mañana, y además se acabó esta mierda de broza y de Hombre... ¡Hombre! seguimos el rollo al perico este, ¿no? Porque... Venga, aquí tenéis algo ligerito, no la ensalada de chichinado esa de antes. Vamos, a comer. Bueno, pero luego me da tiempo a un cafelillo, ¿no? Ni café ni nada, tenemos 48 horas. Vamos, a comer. Venga, señores, que estas son una escalera de Chichinabo. Vamos para arriba, vamos. Venga, venga, venga. Vamos. Vamos. Pero echemos un poco más, ¿no? No te pongo más, hombre. El daño ya está hecho. Sí, ¿qué pasa, Brenda? Pero amiguillo. Hasta la tarde, ¿no? Vamos. Adiós, Bueno chicos, hoy es el gran día. Quiero que lo deis todo. Vamos a entrenar a full. Quiero que sacáis todo lo que lleváis dentro, que espero que sea mucho. No guardéis nada, nos queda muy poco para el gran momento. Así que hoy, por favor, vamos, vamos. Chichinabo, chichinabo, chichinabo, chichinabo, chichinabo, chichinabo, chichinabo, chichinabo, chichinabo, chichinabo, chichinabo, chichinabo. ¿Pero qué polla dices? ¿Qué pasa? Si es chichinabo. Ah, que se puede decir chichinabo. 25 como alta. Venga, chicos. El último pelotazo, que mañana corremos estupendamente. Vamos, a comer. Vamos. Buenos días amigos de Runner FM Radio. Son las 9 de la mañana y les saludamos desde la Plaza del Carmen, donde está a punto de comenzar la novena carrera solidaria por la salud mental. Este año se ha batido el récord de participación con más de 100 corredores. La ciudad se ha volcado con este gran evento y las calles están abarrotadas de público entusiasta que año tras año demuestran su gran apoyo a la causa. A continuación y a la espera de que se dé el pistoletazo de salida, les dejamos con un tema de Chichinabo.